Полное имя как? Даниил. Б... Имя? Аминев Даниил Валерьевич. Аминев? Да. Откуда сами родом? Сомская область, Россия, Сибирь. Э а год рождения? 2001. Ну, очень мало, 21 год. Срочник или контракт? Контрактник. Э какие войска? Танковые. И должность? Механик-водитель танка. Механик-водитель танка. Э когда зашли в Украину? 24 февраля. Э, первый же день. Да. А где? Черниговская область. Со стороны Беларуси? Да. А сколько долго там стояли в Беларуси? Не в Беларуси стояли, на границе России стояли. На границе России и Беларуси, да? да? А потом, но заходили с, э, с Беларуси, да? Эм, и когда были взяты в плен? 3 апреля. Вот долго, а где? Черниговской области под Чернигов по Черниговым самим, да? А какие задания ставились перед вами? Ну, у меня задание было, как задача одна была, двигаться в составе колонны. Все. Куда? <clears throat> в сторону города Чернигова. Чтобы взять его? Ну, этого я не знаю, взять, не взять. Мне этого не доводили. Ну, механик-водитель танк стрелял? Нет. А, танк? Да. Танк стрелял. А в каких местах, где? Ну, велись танковые бои, да? У меня как э, 25 февраля у меня уже был подбит. Угу. То есть я не участвовал, можно так сказать, нигде. Ну хорошо, мы в плен попали 3 апреля. Что делали от 25 февраля до 3 20, апреля? Вот 25 <laughs> февраля нашу колонну обстреляли с артиллерии. Танк был подбит. <clears throat> Командира прям в этот же день взяли в плен, угу. наводчик оператора застрелили. Угу. Меня, ну, оставили там раненого. Я просто уполз с этого места. Остался жив, и меня нашли гражданские люди. И потом только, когда на войска вывели с Черниговского направления, меня уже взяли в плен 3 апреля. То есть гражданские вас, э, вам помогали? Да. Украинцы? Да. А что говорили? Ну, как, что говорили? Они знали, что русский солдат? Да. Они дома вас держали, да? Да, принесли домой, помогли. Как у меня нога прострелена. Угу. Помогли с ногой. Доктора звали? Ну, доктора вызывали, но никто не приехал. Угу. А 3 апреля те же люди вас отдали, да? Да. А, а почему держали, а потом отдали? Ну, Стоп, да. для меня немного непонятно. Там, где вас взяли, это было оккупировано русскими или нет? Это населенный, пункт? Я не знаю, как было он оккупировано или нет, потому что после этого, ну, столкновения, после этого боя, больше свое подразделение я уже не видел. Я остался один. И больше я не знаю, что там было. То есть, я правильно понимаю, вас на протяжении почти полтора месяца украинцы обходили, кормили и поили? Да. И какое отношение было? Нормальное отношение было. Сколько платили на контракте? Ну, на моей должности я получал 40 тысяч. Э, жена, дети есть? Нет. Э, с родных кто? Мама есть. Только мама, да? да. А почему выбрали армию? Ну. Еще с детства хотел стать военным. А вот это идеологическое штука. Или вот, грубо говоря, в Сибири э, Омск, да? Это большой промышленный город, мне кажется, да? Э, это просто возможность себя найти в жизни, вот армия. Ну, Или ну, как бы это было мое желание, я сам этого захотел. А мне, по... пон... мне понравилось. А чем, вот, например, привлекает армия? Всех по-разному. Мне нравится с техникой военной ознакомливаться угу. изучать ее. Ну, поэтому я остался в армии. А вот вы же понимали, что заходите на территорию другой страны, да? Вот э, вы же молодой человек, да? Вы, грубо говоря, там, я, там солдатами вашего возраста тоже говорил, я это называю, это новая генерация русских, да? Потому что мне почти в два раза больше, чем вам, э, грубо говоря. Вот э, ваша мать, зачем я еду? Ну, мне 23, 23 да, февраля только я узнал, что мы вообще куда-то поедем. Угу. И как бы задачи нам ставились только, ну, что двигайся в составе колонны, ни, ну, ни обстрелов, ничего не будет. То, что не будет ничего вообще. Ну, в смысле? Ну, я это... должен был как доехать до точки, до какой-то, ну, как на точки назначения и уже вернуться потом назад. Так и сказали. Ну, то есть это нормально? То есть кататься по другим странам на танках? Ну, э, нет, конечно. <coughs> Ну, как... Ну, то, то, я так понимаю, что вам вклали в голову, что не будет сопротивления, правильно да, я понимаю? Да. Что украинцы не будут сопротивляться. Вы знаете, вот э, вы, вы слушали Путина, э, когда он объявлял спецоперацию? Нет. В феврале говорили о денацификации, демилитаризации. Вы знаете, что это означает? Да. Что такое денацификация? Ну, это, это разоружение э, войск другой страны. Хорошо, это демилитаризация, а денацификация? Ну как? Связано с людьми то же самое, что... Хорошо. То есть что в Украине нацисты, да? да. Вас взяли в плен 6 апреля и держали украинские граждане, 3, 3 апреля, и держали э, дома э, украинские гражданские, да. то есть нацики. Это да. должны были быть наци... Ну как, вы, вы приехали денацифицировать нацию, да, грубо говоря, народ. Что нацики должны были с вами сделать, если бы на вас попали? Не знаю, у меня как бы это не был этим напичком И телевизор там, я вот этого не смотрел. Мне как бы вот, если честно сказать, мне было все равно. И я не углублялся вот, <clears throat> в политические действия. Вот то, что тут потворится, там какие тут нацистские режимы, не режимы. Ну, здесь режим нацистский? Нет. Поэтому я не как бы не ехал сюда там то за наци, нацистов тут кого-то искать. А вы, ну, то есть вы, вы ехали просто потому, что вам платили деньги? Мне дали приказ, я контрактник. Мне дали приказ. А, а вот русским зачем Украина? Вот вам лично зачем? Мне она не нужна. А ну вы же поехали сюда. Мне она лично не нужна. У меня все своего хватает. Это уже решает наше руководства, командование. А сколько километров от Омска, э, ну, грубо говоря, до Чернигова? Ну, тысяч пять. Даже больше, может. Ну, то есть вы, вы перлись за пять тысяч километров сюда. Зачем? Ну, во-первых, я был в командировке. Я mm часто ездил в командировки. Это была, была тоже обычная командировка. А что мама сказала, вот когда вы ну, пошли воевать. Как мама не знала, что я вообще еду куда-то ну, воевать. Она, она знала а, только а, об этом. Она, как... Она, она как бы поощряет вот эти все действия? Нет, конечно. Вы знаете, что она не поощряет, да? Да. Ну, то есть гражданские вас выходили, отпоили. Ну, грубо говоря, они спасли вам жизнь, правда? Да, помогли мне, очень хорошо помогли. Потому что в тот момент я, не, я хотел уйти, но я не мог. Как потому что он не мог ходить. А какое ранение было? Одно на вылет пулевое, угу. второе касательное. Ну, то есть украинцы, которых вы пришли убивать и захвачивать, вам, вам помогали. У вас нет разрыва шаблона? Не понял. Украинцы, которых вы приехали убивать и захватывать, вам помогли. Это разрыв шаблона для вас или нет? Ну что, это не... Я ехал убивать украинцев. Ну, вы же стреляли. Вы говорили, танк стрелял. Танк стрелял. Вы помогали танку стрелять, потому что вы были водитель. Ну, я не стреляю в танк. Вы, вы водите танк. Я вожу танк. Вы часть экипажа. А, Данил, а чего мы так боимся? Вот я просто не понимаю. Ну, я, ну, здесь же мы, мы свободно говорим. Ну вот для чего вот эти все вещи, да, вот я просто не понимаю. Солдат, солдат, пошел на войну, пошел, танк стрелял, стрелял, я водитель танка, я часть Машины, которая убивает, убивала украинцев. Стреляла по украинцам. Чего мы боимся? Признать правду? Ну, не убивали. Откуда? Ну, танк стрелял. Откуда? Вот вы лично знаете, что танк не убивал. Потому что там никого не было. А что? Никого не было. Просто снарядом гасили? Да. А для чего? Не знаю, это уже надо спрашивать у моего командира. Украинцы правильно сделали, что вас выходили? Ну, это тоже как их было решение. Ну, ваше мнение. Ну, я, конечно, благодарен за то, что помогли, очень помогли, что жив, жив остался. А как относились к вам? Хорошо относились. А вот ваше мнение, почему они вас выходили? Ну, они на самом деле пожалели меня, потому что очень молодой парень. Ну, а вот э, говорили с вами о том, что вот русские спрашивали, зачем зашли и так далее. Конечно, спрашивали. И что вы им отвечали? Ну, то же самое, все что. Просто шел в колонию, не знал да. от а точки А к точке Б. И что они, ну, ну, я просто, я не знаю, что вам ответить. Возможно, обнять и простить или как? Нет. А что? Ну, то есть вот бедный русский мальчик, который пошел в армию, ему дали приказ. Ну, ну вот что я должен сказать, вот как журналист просто? Не знаю, ну, не говорю, что я бедный русский мальчик. Я не оправдываю себя. Я говорю так, как и было. Ну, то есть вы пришли оккупировать территорию независимой страны? У меня не ставилось таких задач. А какие задачи вам ставят? А, хорошо, а что делать в Чернигове? Это туристическая э, какая-то поездка была на танке или что? от, ну, от, от цели вот этого движения с точки А в точку Б? Цели мне неизвестно мне не доводили цель. Потому я просто рядовой солдат. А вы понимаете, почему вас взяли в плен? Хотя бы это понимаете? Почему меня взяли в плен? Да. Чтобы в дальнейшем обменять на Не-не-не, вот вообще солдат. почему вы в плену? Вы же просто ехали. Ну, вы же просто ехали. Хотели посмотреть Чернигов, говорят, так понял. У вас это понимание есть, почему вы в плену? Почему я в плену? Ну, потому что я сюда приехал, вот я здесь в плену. Как кто? Как вы военнопленный сейчас. Нет, ну, вы сюда приехали как кто? Как агрессор. Ну, хоть это понимание есть. Да нет. Вы понимаете, вы агрессор. Да, я понимаю, я все понимаю, как это выглядит. В смысле, это есть, это не выглядит. Я понимаю. Зачем россиянам Украина? Не, не могу вам объяснить. А если вас обменяют, что вы будете делать? Продолжите служить в армии? Нет, уволюсь. Ну, а, а у вас есть выбор? Есть. А почему до этого ну, не шли с армии? Как бы все устраивало там. Вот у меня задача. Попали в плен к украинцам, а так вы, может, где-то рысачили еще по Украине. А почему вот понимание приходит в плену только? Не знаю. Я в такой ситуации первый раз в Как бы. Мне нигде не приходилось в таком участвовать. А чем в жизни, кроме армии, интересуетесь? Что нравится? Что читаете? Много чего. Фантастику читаю. Например? «Властелин колец» последний раз читал. Угу. Толкина, да. А еще какие книги любите? Вот «Сталкер» книга тоже угу. хорошая. А фильмы? Фильмы тоже фантастику разные. Разные фильмы. Какие? Ну, компании Marvel тоже фильмы угу. нравится. Это по комиксам, которые, да, да делают, да? Девушка есть? Нет. Да. Ну, просто я спрашиваю, ну то есть, ну как бы простой молодой человек, да, любит Марвела, Толкиена, Властелина колец и солдат русской армии. Вы вообще горды за то, что вы солдат русской армии? Как бы до этого момента, что тут началось, был горд. А в чем гордость проявлялась, например? Ну, как бы не все готовы как бы служить, и не все хотят служить ну, в, на, в наше время, можно так сказать. Ну, служба это тоже ну, тяжело. Да, это нелегко. Наверное. Не знаю. А больше сейчас изменилось? Почему не гордый, что вы русский солдат? Или, может быть, гордый? Ну, как э, по телевизору, ну, вижу, что ну, тут натворили в этой стране. Стыдно. Очень стыдно даже. Всем задаю этот вопрос. Унитазы в России есть? Есть. А зачем тащили унитаз? Не знаю. Телевизор есть? Есть. Холодильники тоже есть, наверное, да? Есть. Так зачем тогда брать? <laughs> Не знаю, я тоже как бы... <laughs> Это когда услышал, мне тоже это показалось смешным. Ну, есть версия, что унитазами защищают. О, вот он кисть. Да. Вот он кисть, да, вот это, вы это тоже должны знать. Э, здесь была версия, мы писали интервью, э, рассказывали, что унитазом э, защищали от джавелинов корпус танка. Первый раз слышу такое. Смешно? Да. Это на полном серьезе мне говорил танкист. Это неправда? Нет. Джавелином нельзя защитить? Нет. От джавелина? Хорошо. А вот эм, что будете делать, когда вернетесь? Э, вернусь домой. А, ну, сначала, конечно, приеду домой к матери, отдохну дома. Там уже будет видно, устроюсь на работу, буду дальше жить, продолжать жизнь свою. Уже без армии? Без армии, спокойно жить. А зачем русским солдатам радерствовали, насиловали, убивали гражданских? Ничего ну, тоже не могу сказать. Ну так есть тоже разные люди. Как тот, ну, кому-то это, видимо, надо было, кому-то не надо. А как закончить войну? Как закончить войну? Ну, либо кто-то кого-то победит, либо, может быть, договорятся. Я не знаю. А как договориться, например, с, вот с русскими, да? Они оккупировали часть территории Украины. Ну, это уже тоже не, как сказать, не нам решать. Тоже а кому? Правительству. Они же будут договариваться между собой. Но русские должны оставить Украину или нет покоя? Ну, я думаю, да. Но для вас украинцы и россияне это братья? Ну, по крайней мере, были. А в чем были? Ну, как славянский народ. И что? Много общего. Например? Ну, как культура, ну, языки даже похожи. Ну, много похожего все равно, как бы, люди. Больше, ну, больше не знаю как. А зачем тогда, если, ну, в вашем воображении братья, зачем тогда убивать и переходить? Ну, нету, конечно, тут в этом ничего хорошего. Понимаю. Вам Путин нравится? Ну, как нравится, как президент? Ну, да. Ну, я как бы... Нравится, не, ну, как есть президент, он э, до этого момента ну, очень много делал для, для страны, для ну, России. Например? Как э, в сравнении как раньше ну, жила Россия и как, ну, как живет сейчас. А вы же другого президента не знаете. Ну, вы лично? По, ну, по рассказам, я как имею в виду. Ну, вы лично живете все время под Путиным? Да, вы лично. Вы другого президента не знаете? Я знаю, да, да. Ну, что изменилось? Мне как, ну, рассказывали люди, которые жили при другом времени, что стало намного лучше. В этом, конечно, я не поддерживаю его, в том, что начала вот эта спецоперация, я не поддерживаю его в этом тоже. Я тоже не хочу здесь находиться. Хотите что-то сказать от себя, просто к матери обратиться или к русским? Что сказать? Надеюсь, что все это скоро закончится. чтобы поскорее уже забрали отсюда пленных и с России пленных отдали украинцам. А почему, на ваше мнение, вас так долго не обменивали? Ну, необъяснимо. Не могу понять. Может, почему? вы не нужны там? Тоже про это думал. А ну, какие у вас мысли, что дальше? <coughs> Будем ждать. Сколько готовы ждать? Не знаю, ну сколько терпения хватит. А много его еще? Ну, еще есть. А вот вы называете спецоперацией. Это для вас война или спецоперация? Ну, война, полная война. Полномасштабная, да? К русским не хотите что-то сказать, потому что они смотрят нас. Нет. Чтобы ехали, не ехали сюда. Ну, у каждого свой выбор. Я, конечно, не желаю, чтобы кто-то еще попадал в такие ситуации из э, русских. В такие ситуации, типа, как в плен, да? Но пусть едут. Нет, почему? Не только в Если плен. деньги дают, то пусть едут или как? Вообще, не только в плен, я имею в виду. Вообще на войну. Конечно, лучше пускай сидят там.